よしもう今日はね絶対スマブラ勝つからねもういい加減上手くなりたいよねもう発売してから時間経つからねえっ、ー、と1人でやるうん1人キャラどうしよっかなピカチュウ安定だよなこのキャラ一番知ってるしピカチュウうんああこいつか相手いや勝ってるかな苦手なんだよなよし行くぞファイ 負けたうわああやだやだやだもうなんで勝てないのも <laughs> うあ負けたもうもうなんなのよもう何がいけないのちょっと玉木ちゃんに行こうもしもしあ、もしもしああそうそう、私、私、え、さあ、祭り、祭り。あ、ごめんね、のぶひめちゃんじゃなくて いや今ねあのスマブラやってるんだけどさ全然勝てなくてえどどどどうしたらいいんこれえそうそうそうそういつもそうそうなのうんうんああなるほどおーおーああなるほどねそのタイミングでオッケーオッケーオッケーオッケーボタンねオッケーはあありがとうじゃあちょっとねまたやってみるうんうんあはいありがとうじゃあねー なるほどなああまたああもういつまで負ければいいのやだやだやだやだやだやだやだやだ勝つ勝つ勝ちたいやだスマブラって今いくらで売れんだろうイエーイ 今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその